这是我的酒伴，今天有带酒吗？有哦，怎么都是零食？也没有多零食啊，看一下，他怎没有酒？酒在这里，有酒，多多，当然有。对，太好了。 不会关哦！是啊，我在。啊，你不是在发怒事情吗？这是你最认真一次。我好容易穿完，真惨啊！我来。是你们的小孩。哇，这个画面好感人。

我吃，你把香肠这样，是吗？那有没有请爸爸吃啊？饼干都还有，个那个哎，专这个 OK birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday.